Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari SMK Taman Karya Madya Pertambangan Kebumen, KKSI Tim A dengan guru pembimbing Bapak Aris Habibi akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami. Kami melakukan eksplorasi pemetaan survei tinjau dengan anggota tim kami adalah Anwarudin, Arif Setiadi, Niklas Romadoni, Pambudi Utomo, dan Rafi Kurniawan. Maksud dan tujuannya dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan survei tinjau pada daerah potensi bahan galian andesit, topeng wilayah pada daerah tersebut, menghitung cadangan, mengetahui dampak kebencanaan, serta mengetahui nilai keekonomisan dari batu andesit. Rumusan masalah yang kita ambil ada tiga, yaitu kondisi geologi daerah setempat, metode penambangan andesit, dan metode pengolahan dari batu andesit. Kita melakukan mapping dengan alur skema yaitu eksplorasi survei tinjau, dengan kita melakukan pengambilan data lapangan secara langsung dan kita mendapatkan data geolitologi batuan, data struktur stratigrafi, kestabilan lereng, dan data pemanfaatan ekonomisan daerah. Dat dari da dari data litologi batuan kita membuat peta geologi lokal lalu kita membuat diagram stratigrafi analisa kemiringan lereng serta rencana pengembangan dari pengolahan batuan andesit dari keempat data yang telah saya sebutkan tadi kita menyimpulkan hasil penelitian yang kita buat menjadi laporan dan kita presentasikan metode penelitian yang kami lakukan menggunakan tiga cara yaitu mapping area pengambilan data sekunder, dan analisa batuan. Lalu, kesampaian daerah akan disampaikan oleh rekan saya, Raffi Kurniawan. Baik. Kebumen bagian Gomong Selatan merupakan kawasan kars dan terdapat intrusi dari batuan andesit, sehingga andesit yang terdapat di bawahnya tersingkap di antara perbukitan kars gamping. Batuan andesit di kawasan tersebut memiliki potensi sebagai bahan galian tambang karena memiliki kualitas yang bagus untuk menjadi bahan infrastruktur pembangunan, serta jumlahnya yang cukup banyak di kawasan ini. Penelitian kami dilakukan di Desa Mangunweni, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, yang berkoordinat S07 derajat 41 menit 029 detik dan IS 109 derajat 24 menit 947 detik. Di mana intrusi ini berada beredar dan luas. Dari daerah penelitian kami adalah 1400 km persegi atau sekitar 140.000 hektar. Peralatan yang digunakan palu geologi, GPS, loop, Kompas Geologi, meteran, kamera, larutan HCl, kantong sampel, buku lapangan. Palu geologi digunakan untuk mengambil batu, batuan atau sampel yang berada di lokasi. GPS digunakan untuk memplot setiap daerah yang kami lakukan penelitian ini. Loop untuk melihat fragmen atau butiran yang berada di batuan Kompas geologi mengetahui arah mata angin dan juga untuk mengukur strike dip bila ada. Meteran digunakan untuk mengukur setiap jarak pemplotingan kami, kamera untuk mengambil gambar sampel batuan, Lartan HCl untuk mengetahui kandungan yang berada di batuan tersebut, kantong sampel digunakan untuk meng memadai atau menempatkan sampel batuan buku lapangan untuk mencatat hasil plotting kami. Keadaan lingkungan daerah skin setempat Berdasarkan bentuk relief topografi, daerah penelitian kami masuk kawasan perbukitan kars yang ditandai dengan adanya bukit-bukit kars yang berbentuk kerucut. Di antara bukit-bukit kars tersebut Terdapat lembah yang memiliki bentuk lekuk seperti lim, segi lima. Lekukan tersebut menyerupai bentuk kokpit pesawat terbang sehingga dinamakan sebagai kokpit Cars. Berikut adalah foto kokpit daerah setempat. Selanjutnya, geologi dan keadaan endapan yang akan disampaikan oleh rekan saya Niklas Romadun. Geologi dan keadaan endapan. Di dalamnya terdiri dari geologi regional. Geologi regional merupakan informasi tentang tatanan geologi suatu daerah dengan cakupan yang relatif luas. Ini adalah peta geologi regional dengan cakupan yang luas. Kemudian ada geologi lokal. Geologi lokal merupakan informasi tentang tatanan geologi suatu daerah dengan skala yang relatif sempit. Formasi yang berkembang di daerah ini ada tiga, yaitu formasi Gabon, formasi Kalipucang, dan formasi Halang. Ini adalah contoh peta geologi lokal yang kita lakukan eksplorasi dengan skala sempit, kemudian ada stratigrafi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Anwarudin. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan, kami memperoleh susunan stratigrafi, yaitu susunan paling atas adalah soil ataupun tanah, susunan di bawahnya adalah batu kamping, susunan di bawahnya adalah batu andesit, dan susunan yang terakhir adalah struktur breksi vulkanik. Dari susunan stratigrafi yang ada di samping, kita dapat mengetahui bahwa ada intrusi andesit dari kalam miosen awal yang menerobos gamping yang terbentuk dari kalam miosen akhir. Stratigrafi daerah penelitian tersusun dari batuan breksi vulkanik formasi Gabon yang berumur oligosen akhir hingga miosen awal yang diterobos batuan andesit, kemudian secara tidak selaras di atasnya diendapkan batuan batu gamping formasi Kali Kucang. Kemudian kami melakukan analisa kemiringan lereng. Dari analisa tersebut kami memperoleh slope sebesar 40 derajat dan ketinggian awal kami melakukan penelitian adalah 19 meter dan ketinggian puncak daerah penelitian kami adalah 134 meter. Dari data tersebut, kami memperoleh FK atau faktor keamanan lereng ataupun faktor kestabilan lereng sebesar 0,78. Dengan FK 0,78 dapat kita simpulkan bahwa FK tersebut kurang dari satu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa lereng tersebut dianggap tidak mantap ataupun berpotensi terjadinya kelongsoran. Untuk menghindari terjadinya kelongsoran di daerah tersebut, kita dapat melakukan tidak menopang pohon di sekitar lereng, tidak memotong lereng secara tegak lurus, dan melakukan penyuluhan kepada masyarakat Selanjutnya, peta lokasi penelitian akan disampaikan oleh rekan saya Arif Rusdiadi. Di peta lokasi penelitian, kami dapat menyimpulkan dari hasil penelitian kami di desa Mangunweni dan sekitarnya, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, kita dapat membuat peta lokasi penelitian dari hasil plotting kami. Yang bergaris merah tersebut adalah wilayah plotting kami atau desa Mangunweni. Ya, dari penampang dua, dari peta tersebut, kami dapat membuat penampang dua dimensi dengan perbandingan satu banding satu. Dengan rumus luas ter, luas penampang tersebut adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Dan luas penampang A adalah 2450 meter persegi, luas penampang B 1662,5 meter persegi, luas penampang C 11.000 25 meter persegi, luas penampang D 8.750 meter persegi, dan luas penampang E 30.843,75 meter persegi. Dengan volume total sumber daya cadangannya adalah 1.679.808,12 meter kubik. Lalu, hasil penelitian di Desa Mangunweni, kecepatan Kebumen tersebut adalah kami dapat menimbulkan dari hasil plotting kami menemukan beberapa sampel batuan. Yang pertama adalah kalsit dan warna putih. Jenis batuannya adalah sedimen non-plastik. Ukuran butirnya adalah ebel Derajat pembuntarannya menyudut dan pemilihan baik. Kemasnya tertutup. Strukturnya adalah masif. Komposisi mineral berfragmen kalsit dan matriks kalsit semennya karbonatan. Petrogenesanya adalah terspot jauh dari sumbernya dan mengalami pelarutan dari batu gamping. Nama batuannya adalah kalsit. Batuan kedua adalah andesit dan warna hitam. Jenis batuannya adalah batuan beku intermediate. Tekstur, kristalitas, hipokristalin, granularitas, fenerik sedang. Bentuk kristalnya adalah subhedral, relasi inakui granular, dan porfiritik. Strukturnya adalah kolumnal join atau dike Komposisi mineralnya didominasi oleh plagioklas ditambah piroksal dan hornblende. Petrogenesanya adalah terbentuk akibat proses pembekuan magma yang membeku relatif cepat. Nama batuannya adalah andesit. Batuan ketiga adalah batuan lempung persisi atau clay. Warna hitam jenis batuannya adalah sedimen non-plastik. Tekstur ukuran butir, lempung, kurang dari 1 per 256 mm. Derajat pembuncarannya tidak ada, pemilihan gem dan kemasnya juga tidak ada. Strukturnya adalah masif. Komposisi mineral, fragmen, dan matriks tidak kami ketahui dan semen silika. Petrogenesa tanpa jauh dari sumbernya yang terjadi pelarutan dan mengalami proses deformasi perubahan bentuk. Nama batuannya adalah batu lempung bersisik atau scary clay. Batuan keempat adalah batu gamping terumbu, dan warna putih keabu-abuan. Jenis batuannya adalah sedimen plastik. Teksturnya adalah ukuran butir kobel 64-128 mm. Derajat pembundaran menyudut tanggung, pemilahan buruk dan kemas terbuka. Strukturnya tidak strukturnya adalah masif. Komposisi mineral berfragmen, tidak ada matrik moluska dan semen karbonatan. Petrogenesanya terbentuk dari aktivitas koral, atau terumbu, karang, dan terangkat terbentuk sebagai hasil sedimentasi organik. Yang batuannya adalah batu gamping terumbu. Dari hasil plotting kami, kita dapat menyimpulkan menjadi pemanfaatan dan pengembangan batu andesit yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Pambudi Utomo. Baik, pemanfaatan dan pengembangan dari batu andesit. Untuk pemanfaatan dan pengembangan awal adalah menjadi batu urut. Hal ini dikarenakan menjadi bat pengolahan dari andesit menjadi batu uruk adalah hal yang paling sederhana. Dan mengingat kembali bahwa sektor di sini adalah kawasan persawahan. Jadi, untuk menjadi fondasi yang kuat memerlukan batu uruk. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak terlalu ekonomis karena ada yang lebih ekonomis lagi itu menjadi batu split. Batu slip, batu split sangat dibutuhkan untuk perkembangan di era ini mengingat kembali kita sedang membangun banyak sekali infrastruktur dari negara seperti rel kereta api dan jalan-jalan aspal serta jalan yang dibeton. Dan semua itu memerlukan batu split. Untuk itu, pengolahan dari batu uruk menjadi batu split adalah sesuatu yang membuat nilai keekonomisan dari batu andesit menjadi lebih tinggi. Berikut ini adalah Potret kami ketika kami melakukan uji lab di lab TKM pertambangan. Seperti yang Anda lihat, di sini kita sedang melakukan uji kuat tekan pada briket. Dan di sini kita sedang melakukan eksplorasi serta di gambar yang paling pojok kanan bawah kita sedang melakukan pengetesan untuk mengetahui berat jenis dari batu andesit. Thank you very much for your nice attention. Forgive us for our mistakes. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.